大家好，系小巴，十年都唔会录一次 Overwatch 嘅我，而家喺潮猫屋企，借咗潮猫屋企部电脑，用潮猫屋企个 account 打潮妈屋企，就系你嘅啦。今日我哋试玩新角色啊，试玩一个叫做安娜嘅新角色，听闻是法拉的老妈子，系一只 support 追嚟嘅。

同 A I 玩嘅话，其实真系冇咩所谓嘅。妈咪唔喺度啊！妈咪出咗去啊！冇错啦，但 <laughs> 系果听到嘅话，冇错啦，就系真真，佢嗌哦哦啊哦哦」！ <laughs> 人骚扰我拍片点算？系啊，咁同大家简单讲下啲角色。佢嘅普攻咧射落自己队友度咧，系帮自己队友加血；射落敌人或者度梗系扣敌人血啦。我又觉得佢开镜同删镜都快过夺命女呢一点非常之好啦。但系佢一个诶，即系佢同夺命女嚟比嘅话。 啊！佢就係唔可以走嚟走去啦，即證明佢有得上啲高啲嘅位，佢就只可以平地啦。跟住之後，佢 shift 咧係可以令人哋瞓覺，但首先你要打中佢咯。 <laughs> 同埋佢其實佢真係不宜近攻咯。 一定要遠攻咯，所以你要瞄得准先至可以 support 到你自己隊友。佢得好快咯，去醫地嗰度。 贵嘅追，即系佢嘅大嘢就可以对住一个队友开啦，然之后，然后个队友就会加攻啦、加移速啦、加防咯，咁样，咩都加晒，加一段时间制咁样。 追得幾差，同埋佢嘅衣仔系可以帮自己补埋血嘅。 角色真係出嘅時候，補血個位，千祈唔好打人。我嘅目力已經。射中嗰队友就会有呢种效果，跟住就补血。 其實呢個角色都已經冇咩嘢特別㗎，就我啱啱講嗰啲咯。其我覺得幾好玩嘅，都幾屈機嘅。除咗佢冇得去啲高啲嘅地方，即系爬地方啊，或者近戰係完全不能咯。

其一招系同人近攻嘅时候，即系欺呢一招系同人近攻嘅时候，打完佢之后走佬咯。 同埋咧，佢嘅 Q 技咧，如果配合一啲比较高攻啲嘅英雄或者爬嘅衝入去咧，好屈機咯，即係佢會喺一段時間之內加工、加防加血。 加血好似唔加血，唔好意思啊，讲错咗。誒，总之叫加工、加防、加移速，系啦。跟住啲鏽就可以好肆意咁样。冇你呢？斯里諾 可以打一全走。全部都系追系咩料？ 做追係唔得噶咯，所以雖然呢個角色好勁，好想玩好佢，但係真係好難。好啦，今條小 y 片就嚟到呢度先啦。我變咗潮媽。安娜好老啊，安娜安娜添，安娜遠。安娜係法拉阿媽，所以都有啲年紀。好啦，呢條片就嚟咗，伴隨住呢個 highlight。 再見啦，咁多位小不丹，拜拜。條媽上榜啊！條媽上榜，讚，拜。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ランドスポンサーの提供でお送りします。